北京时间七月二十四日上午，东京奥运会奥运会射击女子十米气步枪决赛结束，代表中国射击队出场的杨倩最后一枪逆转夺冠，为中国体育代表团拿到第一枚金牌，这也是东京奥运会的第一枚金牌。杨倩成为杜丽和伊思玲之后第三位拿到奥运会首金的中国选手。 自一九八八年奥运会以来，射击女子十米气步枪连续第九次成为奥运会首金项目。中国队曾在二零零四年雅典奥运会和二零一二年伦敦奥运会先后两次夺得金牌，杜丽和易思玲分别夺冠。上届里约奥运会上，中国射击队遭遇滑铁卢，仅夺得女子十米气手枪金牌。本届赛事力争打好第一仗。 此番杜丽转型为中国女子射击队教练，带领弟子再次为首金而战。由王璐瑶和杨倩参赛，在资格赛中，杨倩打出六百，十二点击环总排名第六，晋级决赛。王璐瑶以六百二十五六环排名第十八，无缘决赛。挪威选手杜斯塔德六百三十二点九环创资格赛奥运会纪录，排名首位。 作为零零后小将，杨倩在此前国家射击队东京奥运会选拔赛四站比赛表现出色，连夺四个十米气步枪冠军，同时打出追平世界纪录成绩。现在王璐瑶无缘女子十米气手枪决赛之后，杨倩肩负东京奥运首金重任。决赛开始，杨倩第一枪打出十点二环，并列排在第六；第二枪打出十点九环，直接升至第一；第三枪。 打出十点五环，依然排在第一。第四枪打出十点零环，掉到并列第五。第五枪打出十点三环，前五枪结束。杨倩以五十一点九环并列第五。此后，杨倩逐渐找到状态，打完前十枪，杨倩升至第一。接下来是每两枪淘汰一名，直到决出冠军。 连打十点五环和十点八环后，杨倩并列第二。接下来打出十点九环，领先第二零点七环，暂时升至第一。打完十六枪后，杨倩总分被俄罗斯选手追平，依然排名第一。十八枪过后，杨倩掉到第二。二十枪之后，杨倩第二，还差零点三环。二十二枪之后，杨倩第二，还差零一环。 在最后两枪中，杨倩分别打出十点七环和九点八环，最终升至第一，成功为中国体育代表团拿到第一枚金牌。杨倩是清华大学经济管理学院两千零一十八级学生。得知杨倩夺冠，许多清华师生都通过朋友圈分享了这一消息。清华经管学院的多位学生告诉记者，在学校里曾见到杨倩，非常谦和，遇到同学还会打招呼。 两千年出生的杨倩是鄞州江山人，于二零一一年小学四年级时被选入宁波体校射击队，师从国家级教练于丽华。在二零一二年全国青少年锦标赛上获得了亚军，在二零一四年的省运会上拿下三块金牌，并在射击女子气步枪四十发比赛中打出了三百九十九环的世界级成绩。 在二零一五年第一届全国青少年运动会上获得季军，并于同年十二月入选国家青奥队，取得了国家级运动健将称号。在二零一八年的高考中，杨倩因体育专项成绩和文化成绩突出，达到了清华大学设定的分数线，被该校经济管理学院录取。 两千年出生的杨倩是鄞州江山人，于二零一一年小学四年级时被选入宁波体校射击队，师从国家级教练于丽华，在二零一二年全国青少年锦标赛上获得了亚军，在二零一四年的省运会上拿下三块金牌。 并在射击女子气步枪四十发比赛中打出了三百九十九环的世界级成绩，在二零一五年第一届全国青少年运动会上获得季军，并于同年十二月入选国家青奥队，取得了国家级运动健将称号。二零一六年初被清华大学附中射击队特招，在二零一九年第二届全国青年运动会上，他打出了六百三十三环，当时国家队中也只有三人打出过这个成绩。 这次比赛之后，杨倩被选入国家队，并一步步站稳脚跟。今年四月，国家气步枪射击队东京奥运会参赛名单正式出炉，杨倩在女子十米气步枪项目上连续四站选拔赛全部夺冠，最终毫无悬念的入选东京奥运会参赛名单。